I'm standing here in Maras, which is one of the most affected areas uh, of the earthquake that hit uh, here in Turkey on Monday. Uh, behind me you can see one of many buildings that has collapsed. Um, this is one of the places where you know, people were sleeping on Monday um, when the earthquake hit at 4 in the morning and these people lost their home like many others. Um, a lot of people as soon as we arrived here, noticed that are out in the streets, um, building fires to try and stay warm. We've seen children at night huddling around fires, um, families that have lost loved ones, um, people still stuck under the rubble. Um, this earthquake has been devastating, and we urgently need to support these people. أولت امبارحة صارت هزي كنا نايمين أنا وأخواتي طلعوا أخواتي وأنا ضليت نايم ضليت نايم على التخت والهزي على اللي شوي وشوي بعد شوي عند هدي طلعت بدي اطلع سطرتهم واقع على الباب شلون بدي اطلع ما عرفت بعدين فتحت الشباك شقيت ونطيت كنت حد علينا امبارح وقت صار الزلزال يعني وهمت العالم هاي هالبناء هذا كله طب علينا يعني والحمد لله طلعنا سالمين وراحوا غراضنا وراحوا اكلنا وشربنا وكل شيء راح يعني وهلا براحتنا نحن بركنا في المخيم بردانين ما في لبس ما في اكل شرب يعني ثلجة صار ثلج مطر امبارح كلنا يعني كل العيلة تحت البرد يعني 세부 치료로는 초기 8주간의 어, 기간 동안에는 우선 의식주 해결에 집중을 할 예정으로 있습니다. 저희 전문가들이 굉장히 파견되어서 다른 어, 국제구호 NGO들과 함께 역할을 운영을 해서 이 아이들을 돕는 사업에 신속하고 정확한 조치가 지어수 있도록 최선을 다할 것입니다.